Ya Allah Ya Allah Aku syukur di atas segala nikmat yang telah kau berikan kepadaku Janganlah kau tarik kembali nikmat ini Amin Syukur bersyukur atas segala rasa yang diberi pada ya Rabbi Bisa rasa ini terasa hina di jiwa itu aku lama merasa diri sempurna di mata Pada ilahi jiwa ku serahkan jiwa raga Sayang lukis kisah cinta penuh misteri Menalu jati diri yang telah mati Agar serakah jiwa nerakus Terasa dosa dulu tidak bertebus Tandus Anda biar dosa terus berarus Usah lusurkan keikhlasan yang tulus Suburkanlah hati, suburkan yang mewangi Menutur kata cinta kepada sang ilahi Allah atas segala rasa yang diberi ya Rabbi rasa ini terasa hina di jiwa itu aku selama merasa disempurna di mata pada ilahi jiwaku serahkan jiwa raga Jalati ya kalah hati semakanlah cinta Agar jiwa merasa mata tidak buta Usah dibutakan pada pandangan dunia Kilauan majazi indahnya pada moyang Murahnya zat-zat sucimu Kuniakanlah rahman atas nimatmu Agar ku mengerti cara mensyukurimu Agar mensyukuri nimat dan ujianmu Syukur, syukur atas segala rasa diberi Sebesar rasa ini terasa hina di jiwa Padamu ya Rabbi Selama merasa diri sempurna di mata Pada ilahi serah dan jiwa raga Aku sering mencari Ya Rahim Terus mencari jalan keluar daripada kepalaan ialah tim Lembutkanlah hati semakalah cinta Agar jiwa merasa mata tidak buta Usah dibutakan pada pandangan yang dunia Kilauan majazi indahnya Fata Morgana Murahnya zat zat sucimu Kuniakanlah Rahman atas nikmatmu Agar ku mengerti cara ku mensyukurimu Agar mensyukuri nikmat dan ujianmu Adapun tidak begitu ramai manusia yang mensyukuri nikmatnya.